быстрый... Нет, просто есть песни, на которые реагируют люди даже когда на улице проходят. Да. Мы его быстро сыграем, но он быстро. такой. Мы сейчас справимся быстро. Так, а второй, да? Который а на чеке играли, да? Не рассказывали все тайны. thank you снежный порохов несет. цветов и трав. Маршалкин, Артем Белов с вами сегодня здесь и там. Всем спасибо за внимание, кто смотрел. Спасибо. У нас